Втомилися працювати зі звітами в ручному режимі, а дорогі програми виявляються складними в управлінні. Спробуйте Соната. Це сервіс подачі електронної звітності з ціною доступною кожному. Вся електронна звітність, ДПС, Держстат, ФСС, МЕРТ, доступна подача, ЄСВ, ПДВ, реєстрація податкових та акцизних накладних, лікарняні, розрахунки з бюджетом та багато іншого за доступною ціною. Імпорт з 1С, Парус, FreeZvit та інших програм в форматі XML. В Соната можливо вести кілька підприємств одночасно, підтримка ключів ЕЦП від провідних центрів сертифікації та якісна технічна підтримка. Соната. Звіти просто. Спробуйте всі можливості безкоштовно протягом місяця.